检查一下是不是七十七瓶？哎，一、二、三、四、五、六、二度蜂蜜，二度蜂蜜。 一一八九二二十十一。 八、十九、二十、二一、二二、二三、二四、二五、二六，哇好这样也能二七、二八帅，二九。 三三三四三五三六三七三八三九四十四一四二四三四四 Ooh. 六啊，五七，五八，五九，六十，六一，六二，六三，六四，呀，六，六六六。 我少了五个瓶子，嗯，要找一下。